Atgavus nepriklausomybę, pasikeitus finansavimo sistemai, sovietmečių klestėjusiems kurortams atėjo liūdni laikai. Pavyzdžiui, druskininkai. Galima sakyti, staiga suvaidoklėjo. 2000-ųjų išvakarėse, kadais populiarios sanatorijos, dabar stuksojo užkaltais langais, viena po kitos bankrutavo miesto įmonės, siautė klaikus nedarbas, o turistų nebuvo nė kvapo. Palanga vienas iš gražiausių tarybų Lietuvos kurortų. Anksčiau jis priklausė turtuoliams ir aukštiems metoniniams valdininkams. Dabar čia poilsiauja darbininkai, valstiečiai, darbo inteligencija. Buvę sąjunginės reikšmės kurortai atgavus nepriklausomybę prarado statusą ir gerą dešimtmetį tūnojo nežinioje. Ta dešimtmetį nebuvo tokio ypatingo valstybės požiūrio į tuos buvusius kurortus, istorinius kurortus, ką su jais reikėtų daryti. Ir labai džiugu, kad 2002 metais buvo priimta Lietuvos ūkio ekonomikos ilgalaikė strategija iki 2015 metų, kurioje jau įvardyjama, kad kurortinis turizmas – yra vienas prioritetinių turizmo šakų. Tai buvo didžiulis postumis. Prasidėjo reklamos, pirmiem keturiem kurortam buvo suteiktas kurorto statusas. Pajūrio kurortams neringai ir palangai yra nuomet buvo lengviau. Klientų visais laikais pritraukia pati Baltija. Kitiems dviem - Birštonui, o ypač druskininkams, kurie sovietmečių garsėjo mineralinėmis versmėmis ir gydyklomis, Teko gerokai paplušėti, kol vėl pakilo iš pelenų ir naujais laikais atrado naujų galimybių pasikeitė tas kurortų lankytojas ir sanatorijų lankytojas, Iš buvusių rytų kaiminystės šalių atsirado ir vakarų šalis. Jiems buvo labai svarbu, kur juos kviečia lipti į kokią vonę, pripilta kokio purvo, kokia to purvo sudėtis ir ką jam tai duos. Labai susirūpinom kurortų įvaizdžio ir Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, ką darėm ir, ir, ir prieš tai važinėjom po parodas, turizmo parodas, po mūsų ambasadas užsienyje ir darėm Lietuvos pristatymus. Į kurortus plūstelėjo ir parama ir užsienio investicijos, dygo nauji viešbučiai, spa, gražėjo aplinka, parkai, tiesėsi pešiųjų ir dviratininkų trasos, kilo apžvalgos bokštai, kūrėsi pramogų parkai. Šiandien kurortai ir kurortinės teritorijos paslaugų įvairovė tikrai nebesiskundžia, o ir lankytojų, ne tik vietinių, bet ir užsienio svečių, sulaukia ištisus metus. Žmonės atvyksta ne tik sveikatintis, bet ir mėgautis gamta bei nesibaigiančiomis pramogomis, kultūriniais renginiais, gardžių maistu ir komfortu.